Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Eh, en esta ocasión me gustaría hacer una pequeña review sobre estos colores que acabo de... Eh, bueno, me, que me acaban de comprar. Eh, son los Kansai Tambi Starry Colors de la marca Kuretake son los, la gama de dorados. Como podéis ver está el Blue Gold, Red Gold, Yellow Gold, Champagne Gold, Light Gold and White Gold. Bueno, espero estar pronunciando todo correctamente. <laughs> Em, como, como ya os he dicho, estos mm, colores los compró mi, mi novia para probar y eh, lo que es la, las paletas son bastante grandes, como podéis ver ahí. Son más del doble que una paleta normal. Eh, por la parte de atrás también pone el, número y el nombre de cada color para identificarlos. Y además de tamaño de grueso, están bastante bien, por lo que parece que van a durar bastante. Eh, bueno, eh, me he hecho una pequeña guía para ir probando cada, cada uno de ellos. Eh, en un principio, a la hora de, mezclar el agua, estaban como un poco duros, pero a medida que, bueno, que fueron humedeciendo, fue mucho más fácil trabajar con ellos. en general los colores lucen bastante bien, a mi parecer. Son eh, vivos y brillantes, lo que se espera de unos colores dorados. Eh, bastante opacos para, para, ser una acuarela, lo que está bastante bien, justo es lo que, lo que estaba buscando con ello. Eh, no los he probado aún con muchísima agua, realmente no sé cómo, funcionaría, pero bueno, también se, puede probar, ya que realmente eh, bueno, no deja de ser una, acuarela. estos dos colores más claros, el light gold y el white gold, sobre papel blanco apenas se distinguen, pero los he probado después sobre otros papeles y, bueno, dan bastante buenos resultados. Eh, aquí ahora os voy a enseñar con la aplicación que, hice de, de, ellos en el Inktober del día 13. es una escena de, bueno, como ya, ya os había dicho en el vídeo anterior, de Relatos de Oflan, una novela que escribí junto a un amigo hace tiempo. Eh, en esta escena los dos protagonistas, el elfo y el dragón, eh, acaban de, de restaurar el primer sello y tienen mm, un momento de mm, acercamiento, por así decirlo, contando un poco de sus respectivas vidas, en, su aldea y demás. Y bueno, es una forma en la que mm, consiguen ver que realmente sus razas no son tan diferentes como se las pintan. Eh, como como podéis ver he usado el white call eh, sobre este papel y queda muchísimo más eh, resultón. El mm, yellow gold mm, queda totalmente eh, opaco y, y homogéneo por el papel, casi igual que la tinta dorada que estaba utilizando antes y encima lo, lo, bueno de esto es que tienes que utilizar muchísimo menos para, conseguirlo, así que mm, creo que es una buena eh, solución para esto. Eh, después, como siempre, he utilizado eh, los rotuladores ProMarker para, para algún detalle del pelo y demás. Y estoy con pincel dando los, las sombras con, tinta, tinta indiana negra normal. El resultado de esta pieza la verdad que me gustó bastante. Eh, evidentemente ahora mismo sí que veo ya muchos fallos eh, en ella, eh, sobre todo en, lo que es la perspectiva y, la anatomía un poco de los personajes, pero bueno, son cosas que, tengo que ir, que tengo que seguir puliendo. Eh, además, el pincel que estoy utilizando cada vez está ya en, las últimas, así que tendré que hacerme con nuevos pinceles finitos, si no es muy difícil trabajar con ellos para entintar. en general la paleta de, de seis colores de, de eh, me ha gustado mucho. Mm, creo que lo voy a seguir utilizando para el resto de, del Inktober Challenge. Por lo que lo seguiréis viendo más adelante. Ya está casi terminado el dibujo. Nada más falta darle un poco más acentuación a la sombra y darle los brillos. Así que bueno. Eh, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda o comentario respecto a esta eh, esta review de, de los que dorados, pues hacérmelo saber. Ahí veis el resultado final, ya con brillos y todo. Y bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta final y nos vemos en el siguiente vídeo.